Rəsul Rzanın həyatı, yaradıcılıq yolu. Göyçayda Mirzə İbrahimin ailəsində dünyaya göz açan Rəsul Rza ilk təhsilini burada almışdı. Atasının vəfat etməsi ailənin maddi vəziyyətini çətinləşdirmiş və o 14 yaşında işləməyə başlamışdı. 1930-cu ildə Bakıya gələn Rəsul Gənc İşçi qəzetində işə düzəlir. Bu ədəbi mühitə yaxınlaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. O, Mikail Müşfiq, Mehdi Hüseyn, Süleyman Üstən və digər sənətkarlarla tanış olur. 1920-ci illərin sonlarında ilk qələm təcrübələrini yazan, Tiflisdə Yeni Fikir, Dan Ulduzu məcmuələrində çap etdirən Rəsulda bədii yaradıcılığa ciddi həvəs yaranır. O, müxtəlif təhsil ocaqlarında, Tiflisdə Zaqafqaziya Kommunist Darülfununun korreksiya kursunda, Bakıda Tibb İnstitutunda, Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasında, Moskvada Millətlər İnstitutunda və s. oxusa da, taleyini ömürlük olaraq sənət əsr etmişdi. İlk mətbu əsərini, Bir Gün adlı şeirini Tiflisdə, Qığılcım Almanaxında 1927-ci ildə dərc etdirən Rəsul Ruzanın Çapey adlı birinci kitabı 1932-ci ildə işıq üzü görür. Hələ 1931-ci ildə yazdığı Bolşevik yazı şeiri ədəbiyyata yeni nəfəsli, fərqli üslublu gəncin gəldiyindən xəbər verirdi. Yeni çıxan kitabda isə dünyada baş verən mühüm hadisələrə münasibətdə ayıq-sayıq mövqeyi, kəskin məntiqi mühakimələri ilə seçilən şairin gür səsi eşidilirdi. Rəsul Uzanın sonrakı kitabları Qanadlar, Çinar oxucuların bu qənaətini daha da möhkəmləndirdi təsvir etdiklərinin daxili mənasını açmaq, lirik qəhrəmanın hiss və duyğularını, mənəvi inkişafını yadda qalan cizgilərlə diqqətə çatdırmaq istəyi bu şiirlərin əksəriyyətində özünü qabarıq göstərirdi. Müharibə Rəsuluzanın həyatında və yaradıcılığında ciddi dönüş yaratdı. O könüllü olaraq cəbhəyə yollandı. Kırımdakı Azərbaycan diviziyasında hərbi müxbir kimi fəaliyyətə başlayan şair tez-tez ön cəbhəyə yollanır, əskərlərlə görüşür, şeir və publisistik yazıları ilə onları qələbəyə ruhlandırırdı. Müharibə mövzusunda onlarla lirik şeir yazan şair Vətən, Bəxtiyar, İntiqam və s. kitabları ilə oxucuların rəğbətini qazandı. Bu kitablarda toplanmış şeirlərin Azərbaycanlı döyüşçülərə, 416, Pilot qardaş, İndiqam və s. əksəriyyətində sərt, kəskin mühakimə ilə yanaşı həzin bir lirizmdə duyulur. Bu, təsvir olunan döyüşçü obrazını oxucuya daha yaxın, munis etməklə yanaşı, əsərin maraqla, intizarla oxunmasına da səbəb olur. Belə şeirlərdən biri ön və arxa cəbhədə maraqla oxunan Bəxtiyar idi. Sayca çox olan düşmənlə qarşılaşan Bəxtiyarın qorxmazlığı, düşmənə nifrəti inandırıcı təbii boyalarla təsvir edilir. Şair sanki qəhrəmanın yanındadır ona həyandı. Küləy qarı səpələr bəxtiyar, ağ geyinib təpələr bəxtiyar. Gecə qara yol uzaq qardaşım, göylər bulud, çöl düz ağ qardaşım. Kaman çalan kimdi o bəxtiyar? Küləkdi ya simdi o bəxtiyar? Rəsuluzə cəbhədə tanış olduğu tibb bacısını 1943-cü ildə yazdığı Vəfa pyesinin qəhrəmanının prototipi kimi seçmişdi. Əsər dəfələrlə tamaşaya qoyulmuşdu. Şair müharibə mövzusuna yaradıcılığının sonrakı illərində də müraciət etmişdi. Müharibədən sonrakı illərdə Rəsul Uzanın yaradıcılıq axtarışları daha da genişlənir. İndi dünya, insan və onun taleyi üçün narahat bir sənətkarın düşüncələrinin geniş əks olunduğu fəlsəfi lirikanın təkrar olunmaz nümunələri yaranmağa başlayır. Bu şeirlərdə insana hörmət, dərin məhəbbət, onu bütün xəbis hisslərdən və pisliklərdən uca görmək arzusu ön plana keçir. İnsanın öz ləyaqətini anlaması, şərəfli və xoşbəxt ömür yaşaması şairin ən önəmli istəyinə çevrilir. Mən torpağam, insan şəkli, açın qapıları, insan gəlir və s. şeirlərində oxucu şairin bu qəbildən yüksək ideallarının parlaq ifadəsini görür. İnsan qardaşlığı, insan ülfəti yaradın. Qəlbinizdə məhəbbəti artırın. Böyük olsun, qaynar olsun. İnsan məhəbbəti ilə yer üzü bahar olsun. Şairin lirikasındakı bu axtarışlar onun vaxt var ikən, duyğular, düşüncələr, pəncərəmə düşən işıq və s. kitablarına toplanan şeirlərində geniş əksini tapmışdı. Ədəbiyyatda böyük əks-səda yaratmış rənglər silsiləsinin də mahiyyətində əslində insana məhəbbət hissinin ifadəsi dayanırdı. Xalqımızın yaddaşındakı rəng yozumunu da diqqət mərkəzində saxlayan şair, rənglərin və onların çalarlarının doğurduğu assosiasiyaları maraqlı poetik dillə ifadə etmiş, ənənədən uğurla bəhrələndiyini və novator mövqeyini təsdiqləmişdi. Rəsul Uzanın poemaları müxtəlif mövzularda yazılsa da, onları birləşdirən cəhətlər də az deyildi. İnsana dərin məhəbbət, böyük, yaradıcı şəxsiyyətlərin ölməz amallarının yaddaşlarda dirçəldilməsi və s. bu qəbildəndir. Bu əsərlərdə Məhəmməd Füzulinin Füzuli, İmaməddin Nəsiminin Son Gecə, Mirzə Əkbər Sabirin Xalq şairi, Mikail Müşfiqin Qızıl Gül olmayaydı, parlaq sənətkar vətəndaş obrazları yaradılmışdı. Şair bədii tərcümə ilə də ardıcıl məşğul olmuşdu. O, Nizami Gəncəvinin Xosrov və Şirin poemasını, Puşkinin, Lermontovun, Şevçenkonun, Nazim Hikmətin, Mayakovskinin və başqalarının əsərlərini uğurla dilimizə tərcümə etmiş, bu sahədə də oxucuların rəğbətini qazanmışdı.